Youtuber, jumpa lagi di channel saya Samuel Senipar Youtube channel Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Dan ini kita berkesempatan Hiking bus and truk di Tikungan mau jalan lintas Trans Itu tikungannya kawan-kawan Tikungan ini sejak dibangun sejak ada jalan raya ini Telah memakan korban 168 korban jiwa kawan-kawan tuber Anehnya di sini tidak pernah tabrakan, cuma dia terbalik kena kecepatan atau apa tapi kata orang si terlalu banyak hantu kawan-kawan tuber ya. tapi sekarang zaman sekarang kita tidak percaya itu bahwa kelengahan sudah tunda itu adalah balap petaka ini iya, kawan-kawan tuber tikungan maut jalan raya Trans Barelang mari kita simak ini iya, kawan-kawan tuber dari sisi kita kawan-kawan tuber Kendaraan lalu lalang memacu kecepatan dengan sangat tinggi kawan-kawan youtuber. Mari kita saksikan. Ya, sebentar kita lihat bus besar sedang melintas kawan-kawan youtuber. tetapi terbalik dengan sangat dengan menggenaskan kawasan Kuber, memakan korban jiwa. Hampir 200 korban jiwa di sini telah meninggal kawasan Kuber.